Hier kommt meine Live-Reaction und mein Review zu Free dritte Staffel Folge 1 und 2. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Kase Guckt. Ich freue mich schon total auf die ersten beiden Folgen der dritten Staffel. Ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren äh, die beiden ähm, ja, die beiden neuen Filme geguckt. Äh, das sind einmal High Speed und einmal Take Your Marks. Und ja, es waren viele neue Charaktere vorgekommen und ich bin total gespannt, nachdem ich sie alle ans Herz geschlossen habe, wie es mit allen weitergeht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Live-Reaction und meinem Review. Ja. <laughs> Jede Staffel beginnt gleich. Wie immer. <laughs> Ach, das ist bestimmt da, wo die hingezogen sind, ne? Oder Hade zumindest. <laughs> Wie alt sind die jetzt eigentlich? Nicht mehr so ganz wahrscheinlich. <laughs> Du wirst nie normal sein mit deinem Talent. Ja. Oh, Ikria. <laughs> Der ist doch neu, ne? Der mit der Brille? Hatten wir den schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einer von den neuen Charakteren, oder? Hm. Der Best Friends mit Ikoya? opening. Aww. Oh my god. oh, não muito nada com. Ah, sorry. Ah, das Opening ist cool. <laughs> Sorry, wenn ich ein bisschen quietsche, aber ich mag Free so gern. <laughs> Und das ist was zu quietschen. Vor allem, wenn man alle Charaktere irgendwie miteinander schippt. <laughs> Oh, alle zusammen. Meine Süßen. <laughs> oh, in Australien. Es ist viel zu weit weg von allen. haben ein extrem cooles Schwimmbad da. Hm? Wen suchst du? Wait. <laughs> oh mein Gott, sie hat sie wieder getroffen. <laughs> Das stimmt, hat sich nicht geändert. Ja. <laughs> ja, den kennt er noch. <laughs>

Yay! oh, <laughs> oh my god, that's so serious. <laughs> oh my god, that's awesome. Oh, so cool, wie einfach alle plötzlich wieder zusammen sind nach Jahren. Größer? <laughs> er hat sich weiterentwickelt. Yay! Ein Bild dran an zwei verschiedenen Orten. <laughs> Mhm. Wirklich? Kannte ich nicht. Oh. Oh. ja, und das irgendwie Gefühl. Aha. <laughs> okay Yep. <laughs> Yep. Oh, ich finde, der Halber lacht viel äh, öfter jetzt. Voll süß. <laughs> Aw. <laughs> Aw. tô vezes. Ist das ein Mädchen? Ist sie, ist sie auch Managerin? <laughs> Man süß wie früher einfach alle zusammen da sind. <laughs> Oh, sie hat sich auch total verändert. das macht auch gut. <laughs> die wissen, was das ist. Aber sind alle eigentlich schon ein bisschen größer geworden. <laughs> so süß, alle wieder zusammenzusehen. Eko ja fehlt noch. fehlt irgendwie. Hm. Ja, sicher stimmt dann auch. <laughs> Oh, die beiden. <laughs> Stimmt. Die klingen schon so wie Omas, äh, wie Opas. Mhm. <laughs> Mhm. Mhm. Oh. <laughs> Seine große Badewanne, die er unbedingt wollte. <laughs> das muss aber echt komisch sein für die, die den Film nicht geguckt haben, ne? Die kennen die gar nicht. <laughs> oh. Ihr seid nicht im Guten auseinandergegangen. Soske. Ich hoffe, seine Schulter wird wieder okay. <laughs> Weiß nicht, was du schreiben sollst. Oh mein Gott, der heißt Kasu. <laughs> Ah, oh, er hat den Anhänger noch. Das ist eigentlich voll cool. Was <laughs> hat ja an. Geguckt Ja. okay. Ich glaube, er orientiert sich immer noch an Haru. Ja, sag ich doch. Ist er auch. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, ja. <laughs> Ricoja, warum sieht er so deprimiert aus? <laughs> Oh, ehrlich. <laughs> Fällt euch das auch auf, dass Hado jetzt viel mehr lächelt und so? Ich finde das richtig gut. Mhm. Lol. <laughs> oh my gosh. Sind sie gleich schnell? Ah, hallo schneller. <laughs> Warum macht er nicht mit? <laughs> gesehen. Das ist auch eine merkwürdige Beziehung. Ja. Ach so, oh, das ist schon der. <laughs> Ach, wie süß das Ending ist. <laughs> oh, viele Hauptcharaktere, die ähm, die Serie mittlerweile hat, ne? <laughs> oh mein Gott! <laughs> Wir sind eine Alme-Group. Leute. <laughs> ich schaue jetzt sofort die nächste Folge und danach mache ich mein Review. Sei. War klar. ist sauer, weil er damals mit dem Schwimmen aufgehört hat. Weil er ja so die Inspiration von ihm ist, ne? Ach so. Aber müsste er da nicht eigentlich glücklich sein, wenn äh, Hado wieder schwimmt? Ich meine, er wird das ja wohl mitbekommen haben. Hm. Alles bestimmt gut. Ich glaube schon. Das ist wahrscheinlich so die. Weiß ich nicht. Bei ihm möchte ich auch mal gerne mehr erfahren. Wenn er so ist mit Ikuya. Ja. Ich glaube, es ist nicht so leicht, befreundet zu werden mit Ikuya. Ja. Da muss er schon gut sein. Es gibt schon so viele Charaktere, ne? Und jetzt kommen auch noch ganz viele neue dazu. Ich finde es gut, dass es jetzt nicht mehr so diese Highschool-Geschichte ist, sondern endlich mal ein bisschen reifer alles. Ja. Oh, dann sind die auseinandergegangen. <laughs> <laughs> Und er schläft einfach. <laughs> Ha ha ha ha. Das stimmt. <laughs> Ah, die beiden sind so süß. Ich schiff sie. <laughs> <laughs> Pausen sind wichtig. Hm. Ja. <laughs> Kann erst pausen. <laughs> Aber dass man noch ein bisschen mehr aus ihrer Vergangenheit sieht, finde ich gut. Ach, macht die bestimmt für die Leute, die den Film nicht geguckt haben. Oh, oh, wie süß. Irgendwie kann man alle Metalle schippen und das ist ein bisschen schwierig. Oh. Das stimmt. Oh, wie süß sie einfach sehen. <laughs> Oh. <laughs> oh komm, das ist so gemein. Entschuldige bei jeder. Oh, ich hatte so viel gar nicht für EQR übrig, ne, aber schon übelst niedlich. <laughs> Free gibt einfach zu viel Shipping-Material, Leute. Mm. Ah, ecco già. <laughs> Uhum. <laughs> Passou. Essa americana? Tchau. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Ok? <laughs> oh, wenn sie ihn kennen würden. <laughs> <laughs> Die mit ihren komischen Spitznamen. Oh. <laughs> Tadu ist eine Inspiration für alle. Er ist ihm auch ähnlich. Und er ganz mal. Hm. Oh, oh, oh. ist los? Hat er sich zu überanstrengen? Oh. Das stimmt. Hm. Aber ich finde, sie haben eine ganz, ganz besondere Beziehung, die beiden. Oh. Haben sie aber nicht, ne? <laughs> Hm, das ist bestimmt gut. <laughs> Muss er alle machen? Oh, er hat so stark trainiert, ey. Wie krass das sein muss, alles zu schwimmen. Das ist das Wichtigste. Er muss das für sich gefunden haben. <laughs> Wow, wie viel besser er ist. Ja, krass. <laughs> Wer ist das? Das ist irgendwie komisch. Jetzt 20 sie. Ja. إمم. عشان <laughs> تتعرفي. Hm. Irgendwie so merkwürdig. <laughs> ich bin auch immer seltsam. <laughs> Oh, jetzt trifft er ihn wahrscheinlich. Hm? Äh. Oh mein Gott, sie werden sich treffen. Sie werden sich treffen, sie werden sich treffen. <laughs> <laughs> oh, oh, nach so langer Zeit. oh komm mm. schon. Hm. Hm. Boah, sag mal, ist er eifersüchtig? Hm. Oh, ich hoffe, sie versteht sich bald wieder. Oh, Australien. Oh. Ende. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen. <laughs> Oh mein Gott. Ich möchte die Szene bitte sehen von nächster Folge. Ob da jetzt wohl noch irgendwie eine Szene kommt oder so. Ich guck das Ending mal noch. Oh, Leute, diese Folge. <laughs> das Ending ist voll cool. Da sieht man mal, wie viele Charaktere es schon gibt. so lustig. cool. Ah, Leute, oh mein Gott, die ersten beiden Folgen ganz ehrlich, super klasse. Also sie hat mich genauso amüsiert wie die ersten beiden Staffeln von Free und wie der Film und die Filme. Ähm ja, boah, meine Güte, wie viel passiert ist. Ich muss das erstmal alles auf mich wirken lassen. Ne? Die ganzen neuen Charaktere und ähm, dass sie alle wieder getroffen haben nach so einer langen Zeit aus der Mittelschule und ähm, oh, sind alle so süß und sind alle so erwachsen geworden. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wieder total lustige Szenen und ähm, aber auch total emotional so und total schön, alle wiederzusehen. Hat mich so gefreut. Und ähm, ja, total spannend jetzt. Dann irgendwie so, ne, sind jetzt, äh, das machen jetzt nicht mehr alle äh, jetzt die Rennen und sowas, ne? Aber manche sind jetzt professionell geworden und das wird schon ziemlich cool so. Ne? Finde ich schon. Also, ja. Und auch ähm, nicht nur die Professionellen jetzt, ne, die jetzt an der Uni sind und höher, sondern auch die aus der Schule. Ne? <laughs> Voll dass, äh, äh, dass, dass, die, äh, dass der Schulclub, der Schulschwimmclub von Nagi Gisa ähm, jetzt neue Mitglieder bekommen hat und so. Voll gut. <laughs> ich freue mich. Naja, die müssen das ja irgendwie machen, dass sie zwei neue Leute für die Staffel haben und dann, naja, noch eine neue Managerin, die auch total niedlich ist. Und äh, ich finde schon, dass alle trotzdem noch Kontakt miteinander haben und so. Das, ich hatte Angst, dass es nicht mehr so sein wird, wenn sie nicht mehr zusammen in einer Stadt wohnen, auch nicht und so. Und jetzt, wo alle irgendwie zusammen in Tokio sind, total cool. <laughs> und ganz ehrlich, mein Shipping-Herz äh, weiß gar nicht, was es machen soll. Das sind so tolle Szenen zwischen allen Charakteren, ganz ehrlich. Ah. <laughs> ich habe ja eigentlich so immer meine Favoriten gehabt, obwohl auch nicht immer. Ich konnte mich zum Beispiel nie entscheiden zwischen äh, Marco Dadu und äh, Len Hadu. Ich mag sie beide total gerne. <laughs> und jetzt ist auch irgendwie mit Ikuya noch total süß. Hm, schwierig, Leute, schwierig. Die machen es einem echt nicht leicht, ne? <laughs> bin total gespannt, wie es jetzt weitergeht, vor allem mit Ikuya. Äh, weil irgendwie, er scheint ja, ihn scheint das ja total mitgenommen zu haben, äh, dass Hade damals einfach ja, gegangen ist, obwohl er ihm versprochen hat, ähm, dass, ne, dass sie noch gegeneinander antreten werden. Und ähm, ja, jetzt ist er sauer. Und wahrscheinlich auch auf alle anderen und mh, mm. Ich möchte echt mal wissen. Also, er, heißt, er hat jetzt diesen Freund mit, mit diesem Hiyori, ich glaube. Äh, ich bin auf jeden Fall, äh, das heißt, er kann nicht immer nur sauer sein. Ich glaube, das ist nicht sein Charakter normalerweise. Ähm, äh, naja, die Staffel, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die Staffel haben wird. Wird das eine 12-Folgen-Staffel oder eine 25-Folgen-Staffel? Das muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wie sich die Staffel so entwickeln wird und ob, er, ob sie sich dann wieder vertragen werden. Und äh, ja, wir haben jetzt auch noch nicht so viel aus Sydney erfahren. Ne? Jetzt ist Natsuya dahin. Und äh, ja, den sowieso. Und oh mein Gott, Leute, habt ihr dieses, diese, diese ganz kleinen Schlussszene gesehen, wo, <laughs> wo den so den, den gemacht hat, weil, mein Gott, so hart. <laughs> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie es weitergeht. Wie habt ihr denn den Einstieg der dritten Staffel so gefunden, die ersten zu, äh, Folgen? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare und lasst uns mal ein bisschen darüber diskutieren. Ich bin mega gespannt, wie ihr das so gesehen habt, diese beiden Folgen, den Start der dritten Staffel von Free nach Jahren, <laughs> nachdem die letzte Staffel schon irgendwie Jahre her ist. Schreibt mal unten in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und ansonsten, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich würde mich über Likes und Abos und Insta-Follows und so weiter freuen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Kasu.